在周一的部分，我们会迎接的是适合荧幕前女性朋友的凤凰日。不过它比较特别的是，在当天呢，同时教会了有这个大退心术哦，逢到宫内，所以呢，这一天呢，适合的项目、哦、祈福的项目呢，会不太一样。比如说呢，如果您刚好有逢到需要调解的、官送、官司缠身的。 又或者是你要处理一些客诉啊、理赔的案件，你希望能够最理想能够双赢的模式呢，呃，去把它处理掉的话呢，就很适合运用这一天逢到了这个凤凰大退日哦，来去做份，那这样子呢都可以得到呢双方比较呢开心的一个结果哦。 那再来呢，我们来看一下，就是周二这一天，我们会逢到的是一个新的节气，在上午的十一点二十三分会迎接小寒哦。那么在当天呢，我们要开运的话呢，务必呢要在这个节前，也就是呢要在辰时的时间呢去做放水，也有那如果呢我们的这个本身的居家里面呢就有这个水水族箱哦、鱼缸啊，或者是水池。 那甚至呢，你本来就有一些风水的摆件呢，里面有水的，或者是我们的聚宝盆，都可以在早上的七点到九点的时候呢，这个时间做清整理哦，就可以让我们呢添加更多的喜气来迎接新的一年哦。所以请务必呢，有这些相关摆件的朋友，一定呢要在当天起个早，赶紧呢把这个喜的这个神呢。 到自家来，或者是引到你的办公的环境里面。那再来就是周三这一天呢，我们会逢到的是众星照临的一天哦。那么，即便在这样的一个日子哦，有一件事情是不可以做的哦，就是在当天是不宜去做探病的哦。所以可以可以去看医生，但是不宜去探病。那在当天呢，也非常大力，就是呃婚姻嫁娶啊、入宅、进京、安葬这一些事项。 那有需要的朋友都可以参考一下。那再来就是周四这一天了。周四这一天呢，我们逢到的是乌兔太阴日哦。那么它的吉时呢，落到的是巳时哦，也就是我们的这个早早上的这个时刻。那么呃，当天呢，因为有逢到天狗哦，所以是说呢，我们的我们的这个大力的项目哦，是交易。 安床哦纳财，那还有包括就是这个也适合去安机械哦。那么要注意的就是说，当天呢也是很适合，就是如果您有这个入仓的这个商品，呃，想要让这个商品呢可以流动率比较高的话，可以赚这个出货财哈，也是很在当天呢去在这个午时之前呢，呃，去做出货的一个动作。 但是呢，要特别提醒，就是因为有逢到天狗来搅局，所以呢，即便我们要赚这个出货财，在当天是不宜过贪的，呃，不能太贪心，不能想要以一换百或是以换千，最多的一个状况就是以换十、以换五这样的一个状态。好，所以呢，请大家务必要注意一下。那再来就是周五这一天，周五这一天呢，我们逢到的是诸神朝天的日子。 那么它也意味着就是，在这一天呢是不宜去做还愿的动作。呃，有要还愿的朋友就还一下，我们就给它延到哪一天？延到周六这一天哦。为什么说是周六这一天？因为在周六这一天呢，我们逢到的是圣人登殿，那吉时呢落到的是未时、申时哦，所以可以在下午的一点到五点的这个时候去做还愿，都是相当好的。 那另外呢，我们看一下，就是在周日这一天呢，逢到是大偷休日。那么在新年前呢，很多人都可能会家里会做一些布置啊，或者是会做一下整理呀，哦，那或是丢抛抛弃一些旧型的呃，淘汰一些呃不要的家具等等的。那么要移动或是要拆，都可以用在这一天呢。呃，这个日课里面呢，哦就没有去论它的这个时分哦，都是可。 用的咯。好，那再来呢？我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属兔子的朋友；第二名呢是我们属老虎的朋友；而第一名呢是我们属牛的朋友。先恭喜上榜这三个生肖的朋友。那么，在这个礼拜呢，呃，这三个生肖朋友，只要你们秉持着这个大公无私哦，然后抱着这样的一个正义感呢，去。 做你手头上来做的事情，基本上呢都是，呃，能够得到众人的一个支持跟扶持哦。那得到了这样的一个 support 的时候呢，基本上左右逢源，所以呢财源啊、贵人缘啊这些好运呢都会靠拢在你的身边。那再来就是，呃，如果说你愿意开口的话，请求别人的协助的时候，这个时候更好了。 更多的事情呢，都会呈现的是事半功倍的一个状态哦。那再来，让我们来看一下其他生肖呢，在当周又有什么需要留意的地方？首先呢，是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，是需要换一个做法的。那这个换一个做法，代表是不要一成不变哈，呃，要能够去接受或者是接纳别人给的一些建议，那或者是。 突破的一个旧的一个思维，有可能呢，这个效率呢会提升，或者是它的呃效果会出乎你意外的更好哦。那通常呢，在这个礼拜，如果你愿意换一个做法的时候，那这个提升的效果可能会给你带来意外的收获的。这个礼拜要留意的天数有两天，除了周四，还有周日。下一个生肖是我们属牛的朋友。 属牛的朋友呢，在这个礼拜呢是逢到幸运爆棚的一个礼拜。那在当中呢，呃，会建议呢要把这个月啊，就在月初的时候哦，手头上啊、手边啊有一些比较重要啊、比较急件的事情，赶紧就先处理掉。因为你不在这个时候处理，你要逢到什么时候呢？那这个礼拜呢，贵人呐，还有呃很多的机运哦，都会相当的好哦，所以好好的把握一下。 当中没有需要留意的天数哦。下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢是需要能够辨别是非黑白的一个礼拜哦。要戴眼识人，然后呢要认清楚谁是你的敌人，谁是你的朋友，谁又是前面握握手，后面呢就给你下毒手哦。如果你没办法辨别的话，那又站错边。 那就不要怪后面呢，别人对你是无情喽。那么属老虎的朋友在当周也没有需要留意的天数。下一个生肖呢，是我们属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢是处不快的一个状态哦。那老师会建议呢，既然在这个礼拜你是比较有胆识的，所以呢，不管你是在呃感情上或是人际上。 你有想要说出来的真心话，都可以在这个礼拜把它给说出来。那或许呢，呃，一开始会觉得有一点僵，但是呢，那只是暂时的。那么你们会进入磨合期，然后呢，会开始要能够去呼应对方所要求的东西。那么属兔子的朋友在当中也没有需要留意的天数。下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属。于 潜力释放的一个礼拜哦，那老师非常建议，就是不管你手头上有在做什么事情啊，都可以放手搏去去呃试看看，除了一件事情，赌博。好，那针对这种不义之财的部分呢，就不能够去放手搏喽。那再来呢，呃，属龙的朋友在这个礼拜要留意的天数有两天，分别是周四以及周五哦。 下一个生肖是我们属蛇的朋友，在当中会有新的突破，而且你会发现自己变得更成熟、更有担当了。那旁边的人呢，都会呢引引以为傲哦，甚至呢会很想要跟随你。那属蛇的朋友呢，请记得在左右逢源的一个状况之下呢，也要适当的呢谦卑，这样子才能够让别人对你的喜爱呢可以更加的长久一些。 那这个礼拜属蛇朋友要留意的天数是周三。下一个生肖呢，是我们属马的朋友。属马的朋友在这个礼拜要防的是二次伤害。这个二次伤害代表是呢，希望你可以呢调整一下自己的情绪哦，不要太多的小剧场啊，或者是有的时候你会认为我都在为别人想，然后我都在付出，这边都把它当做是理所当然的。那么你会越想呢，会越。 把自己卡在那样的情绪呢，反而呢，呃，本来没有那么严重的事情呢，都容易把它放大了。那再来呢，就是说，在这个当然呢，要避免呢，在跟人家沟通啊，或者是在交流的时候呢，会产生误会。因为你卡在自己的情绪的时候，你很回应别人的时候，会特别的冷漠，又或者是比较呃太过的直白，没有去考虑到别人自己 那会让很多的这个本来就是白纸黑字的文字看起来更没有度，更伤人好，所以要特别留意一下这个部分。那么属马的朋友呢，在这个礼拜留意的天数是周一。下一个生肖是属羊的朋友，在当周呢，请务必要注意代谢。那这个代谢就代表是能代谢的部分呢，会比较差一点哦。 身体可能比较会有一些微样感，所以呢，这时候请务要动起来哦。那多动，然后不要坐得太久，呃，让身体的体至少还要维持到一个基本的一个状态哦。至少每天的步伐呢要走个六七千步以上，那这样子才会是比较好的。那么这个礼拜呢，属羊的朋友要留意的天数分别有周二、周三以及周日。下一个生肖是属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是必须要及时还办的。又就是有些东西你想要做决定，但是呢，你可能这个相关的一些条件啊、人事物啊，或者是环境啊、状态都还没有到位，所以你还没有办法很适当去辨别跟做出最 final 的一个 decision。那老师会建议属猴子的朋友在这个礼拜，虽然看起来是有些是迫在眉头必须要下决定的东西，可 可以，呃，让自己不要这么的，哦，压在 deadline 前再做决定也不会太迟。那在这个礼拜留意天数呢有三天哦，除了周二、周三，还有周五哦。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，哎，请务必呢，也是一样哦，要留意这个是非黑白的一个状况。但是跟属虎的朋友不太一样的是呢。 这个是非黑白呢，是你自己呢必须要能够去判断啊事情的对错，而是针对事情，是针对人哦。所以呢，跟属虎的朋友的是非对白是不太一样的地方。那么针对事情的时候呢，就代表是对事不对人了，所以在这个礼拜切记要提醒你的就是，不能够把一些私人的一个情绪啊带入到工作上啊，或是带回到家庭里面。 那这样就是万万不可的。那当中呢，属鸡的朋友要留意的天数是周四。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜呢，是属于学习增进的一个礼拜哦，会非常建议你可以多看啊，多听，多了解哦，甚至呢，呃，我们可以去多一点的，那个可以让我们长知识的一些 seminar，或者是去。 书店走走逛逛哦，或许呢可以在这里面发现一些新的事情哦。那在这个礼拜要留意的天数是周五。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是属于是非缠身的一周哦。要留意的天数有周一周二以及周六。那么老师会劝你呢，在这个礼拜哦，就像一个很磁场很大的一个这个。 讲的这个 manic 好，那么你会觉得好像不管什么事啊，好事坏事都好像你都会沾锅。那么要劝你就是在这个礼拜不要去在意别人怎么想、怎么看、怎么说，哦，做自己就好。只要是你坚持秉持着自己的信念，在这个礼拜就可以安然的度过。最后呢，我们来看一下在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友哦。 首先呢，第三名是属狗的朋友，第二名呢是属龙的朋友，而第一名呢是蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜，如果是属于已经有对象的朋友呢，哦，在这个礼拜是属于感情升温期哦，因此呢，会是属于互爱、互信、互助的一个状况哦。而且，如果是属于那种暧昧期的朋友们呢，别人怎么看都觉得你们应该就要在一起。 所以不妨呢，就推一下，哦，开一个口，让你们可以呢，变成别人认，就是认证的这个神仙美眷哦。那么如果是属于单身的朋友呢，在这个礼拜呢，也不妨呢，可以给自己多一些的机会哦，去认识新的对象，那个成就是能够能够找到呢，适合自己的这个伴侣的机会呢。 都可以打开话匣子啊，可以深一个深层的再去做一些呃那个 conversation 的人哦，都会在这个人群。好，那么以上呢是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。有需要老师咨询的朋友，或是想要了解自己二零二一年流年的朋友，也可以透过上方的微信号或是下方的赖群加入老师。 我是金玲老师，感谢您本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。